Have a nice day everyone. Dito po tayo ngayon sa ano. May ugtong kib. Nalakad. Naliligo ako ngayon. Ayan o. Oh. Napaganda ng araw. Ayan. Kaso lang mainit. Kasi ayan o. Oh. Walking in the seaside. Ugtong. Okay. Maganda. So, tara na guys. Punta na kayo dito sa bahay ko lang sila eh. yung pagtong gig no? yung pinaka sisa dito sa side na yan may swimming pool na yan sa doon banda may bagong swimming pool na ina, ginagawa pero tapos na pwede na kayo maligo so ngayon ako din maliligo din ako ngayon doon ako doon ako banda so, tara Uy. Ah guys, oh, napakaganda ng araw ngayon, no. Hindi katulad nung nakaraang araw. Malakas ang hangin. Uh, panay ulan kaya hindi ako makagawa ng video so pasensya na kayo so shout out pala kay Rimbels Vlog uh, Ronchi Vlog shout out saka kay Charlie Arcilias UST Pam Hello kaibigan shout out sa iyo saka kay Naomi Kanoy hello ligo na o oh, kay Linaw at saka shout out sa mga Kanoy family o oh, Pastrana family Tiyo, shout out. Ah, wait trabaho tiyo, ari diri tiyo maligo sa so now ngayon maligo na tayo guys dali na oh wow what a nice day today is very good weather look at this oh ngayon oh ganda Hello, shout out pala. Japper Sniper. Siya pala yung idol ko. Siya yung uh, nagpupo sa akin na wag nang mahiya. Kahit ano, bungal ako. Hindi na ako mahiya ngayon. Saka dito ka ngayon. Oh. Uh, Sword Family, shout out. Uh, Japper Sniper Official, shout out. Saka kay Rodel Garsuta Tipping, shout out. Saka kay Don RC Vlog. Shout out tayo sir. Nagla-live ka ngayon. At dito tayo sir, oh. maliligo tayo. You know. Ah, Uh, ipap i iayos ko lang tong yung selfie stick ilalagay ko dito para makita nyo ako maligo so guys dito tayo Adiós. gala. Wow! Ayun oh. Yun. Yan, dito ako ngayon. Uh, dati nung may picture ko dati na na dito ako. Nakapatong dati. Yan oh. Ito yung bandang seawall ng may ugtong cave. Tsaka yung banda na yan, dito, yan ang parte ng uh, Pearl of Santa Fe. Bago yan, bago yung building na yan. Sa tapat talaga ng ano, dagat. Parang katulad nung sa Palawan. Oh, Boracay pala. Sorry. Parang katulad nung sa Boracay. Nasa pinakagilid ng dagat. Naka ano ng ano, napakasarap ng view. Tsaka may ano naman dyan banda na yan dyan sa labas ng ano, may bar pwede kayong mag uh, inom nakaharap sa dagat sa katulad ngayon no napakagandang panahon guys so arat na ligo na tayo so, hanggang dito lang ako guys bye bye